Thank you very much. Walang ano to, walang bundle to eh. Pero may DVD. Ulo ako may darating na bisita. Bayan na ako. Saka, Hi, Tito. Mm. Thank you pala sa pagkabit ng aircon. <laughs> Nakapag-office ako na maayos kasi hindi na mainit. Yung siya, Mother's Day. Thank you, thank you very much sa inyo. Pasalamat siya ng malaki yung... Cute-cute naman, no? Ang <laughs> cute naman. Walang panda kasi hindi, hindi na talaga yung mga. Saan siya? Sa trabaho. Ano? Kasi ano, paano ka na naatatan ito. Pero pa inaano ko hindi ako makapagawa. Ayun, ano, kanya? Hello mga langga, siya si Tita Myla, kapatid ng aking mother. Kasi, syempre, alam naman nating lahat na wala na si Mama. So, bawi-bawi na tayo sa mga tita. Because today is the special day, so araw nila. Siyempre, ang aso, medyo ano, maingay. Bigla. Malapit lang kasi dito sa amin si Tita Maida sa bahay. Sabog nito na. Oh. Ako pa dito, oh. Ito, Dubala na ito. siya. Ano sa? Hindi sila sabi na sabi. Alam mo, ito kagabi tong cake na to, tinawag ko pa to siguro mga 11pm. Wala na akong mahanap kasi. Okay lang yan. Kaya, sa'yo, abala ah, pa. Kasi pinapaano agad eh, pinapasadya talaga siya. Tatagpo ko na sa Nokia ko ng hagdanan. Dala-dala kong mga ulan kasi nga may bisita daw. Hindi naman sinabi na yan kayo. Ano sabi ni Bibing? Bayar ng motor. Bayar ng motor. Tapos sabi niya may bisita ang kulang pitsay. Sabi, ang, ang inisip ko yung ano niya, yung kaibigan niya pumunta dito lagi. Sige na ikaw ah. dyan. Upo. Ay sus ah. Ito, ito. Ah? Ito, ito. Ay, ay, ay. Bakit sa ambang motor ang binibenta? Motor nga niya. Kasi may laba. Saan ko ba nang trabaho? Pamasahe, uwi lang. Kasi hindi na uwi ko. Sayang yung lupa niya. Yung bahay niya na magulang. Yung aso, hindi naman yata nangangagat siya. pasok kayo! Eh, hindi na ganyan. Ganyan na yan siya. Takot-takot ako na. Sabi niya na sunod buwang siya. Eh. Lalo po nga tayo Masarap yung lutong cake na ito. Masarap yun. And then siya na-remember pa kasi dati, um, siguro mga way back, mga 6 years ago, parang bago pala ako sa Metro Manila, um, doon ako sa side ni Papa, sa kabila naman. Naalala ko pa dati, wala akong mapuntahan, alam mo, parang minsan ka-post ako, nilalakad ko pa papunta dito kay Tita Myla. Parang naalala ko lang. Na-remember ko pa before, pag pupunta ako dito, pagaling yung bahay nila. Um, basta hindi pa siya ganito dati. Alam mo kahit wala din sila, walang-wala din siya pag pupunta ako sa kanya. Alam mo yung lamang umutang pa siya sa kapitbahay para lang may pamerienda siya sa akin. Tapos may mga anak naman siya. Alam mo yung ganun, tapos uwi ako pagkagabi. Dahil darating sa dito. Tapos alam mo yung konting-konti na lang natitirang pera sa kanya. Bigyan niya ako 15 pesos, 20 pesos. Alam mo yung ganun. So parang, siguro kahit sa maliit lang na paraan, kahit pa paano makabawi ka rin minsan. Alam mo yung ganun minsan pagka naalala mo yung mga nakaraan. Tapos lalo na yung walang-wala ka alam mo yung tao, sino yung pwede mo lapitan, sino yung alam mo pwede mo puntahan. So minsan naalala ko lang kung sino yung mga naging mabait sa akin. Yung mga panahon na walang wala pa talaga ako. Alam mo yung anytime ay pwede kang puntahan. Kasi nung araw talaga wala pa akong alam dito sa Metro Manila eh. At syempre, siguro sa mga kapatid, medyo hindi na may talagang maraming close. Naging close sa akin parang siya lang yung parang na nakilala ko siguro, let's say, kasi ano, sa magkakapatid, siya lang naman yung medyo naging malapit sa mama. So kaya sabi namin nung nakaraang gabi, sabi ko sa asawa ko, punta natin si Tita Maylan. But anyway, hindi lang naman din siya, lahat naman sila magkakapatid. After this, we will go there. Puntahan din namin sila. Nag-effort kami kahit maliit lang para lang masurpresa namin sila kasi syempre special na ano, araw nito para sa kanila kahit ganito man lang, sana sumaya ka. Happy Mother's Day. Ilan taon ka na nga, tita? 51. Sana kung buhay pa ngayon si Mama, 56. 56 na siya. Malam, 57. 56, 57. 1962. Ako ba sumunod? Wala, ito may video ko dyan. Saan po pasok si Nini? Sa... Sa kusina na? Sa ano? Ortigas na. Ay ba yun? Sabay building na kami. Basta sa Hapon na kasi na dadaan sa nakat sa ano sa tawag dito, may sa malagkit. Hapon. Ah, ang importante, nakapunta ko yun. Sana So, wala ka na pala na si mama mo, wala araw-araw. Sila na yan, kuya. Ano, may diop lang sa magis, awa sa aman. Ay, minsan, dalawang beses. Sira? Sa isang, ano, Juan. Ay, may malaki. Papa, ano, ano dito. Okay na. Okay na yung mga langga. So, after this, we'll go to... Saan tayo next? Um, Muntalban. Montalban, Rizal. Ayan, no? Ay, dito pa pala sa isa sa may Tagig. O, oh, din, Tagig, din next, Muntalban Rizal, din. Malate, Metro, Manila. Dahil isama so, naman lang. Ah. Isasama daw si Tina. <laughs> Pwede naman. O, pwede naman. So, sige. Si Laker lang daw. Oh, pwede naman.